катуу бети бар телолордун айдын Меркуридин, венеранын жана марстын жакынкы аралыктарын өлчөө үчүн радиолокация ыкмасы ийгиликтүү колдонулууда ал төмөндөгүлөрдөн турат асман телосуна кыска радио импульс жөнөтүлүп жогорку тактыкта жазылып турат анын жиберүү учуру жана асман телосунан чагылгандан кийин кайтып келүү андан кийин талап кылынган аралык радио толкундардын таралуу ылдамдыгынын көбөйтүндүсү катары чагылган толкунду кабыл алуу убактысынын сигналды жөнөтүү убактысынын жарымынын айырмасы катары аныкталат